he hu histurgia ho hu fantes sunage eis stemona tas agathidas kai periculindei autas toi antioe kai kathisdon en toi histurgeioe tus hupobatas posi catapiesdei tais perifais horis ton tonas cae dia ballei ten cercida, en hei esti he croce, cae cteni, spathei, puc noi, cae hutus sindona, histon poiei. Hutus poiei cae ho talasiurgos, toracos ec tu eriu.